Hola, Marc. Què passa? Està parlant. Primer de teatro, sin luz te ves desesperado, eh? Ja. S'ha quedat sin luz allí. Però ja és... Ja em vaig quedar sense llum a casa i no sabia què fer, tio. Sense llum no, no som res. Gem? Eh? Vols omplir totes les cadires o es ve la matada? Cada 10 segons, ai, cada 5 segons seria sec aquí, sec aquí, sec aquí, sec aquí, sec aquí, sec aquí. És bona idea. Però els 3, arribarem més fàcil. Ho fem! siempre ignoras la facilidad de... Yo voto por este, ya. Eh, mm. Patria, amor. Patria y amor. Hay un boquete. Mira. Ah, si pienso que alguien té un tiro. ¿Lo ve? Estàs gravant? Primer dia de localitzacions. Ens estem decidint. El campanar sona. Ens hem de començar a posar les piles. <laughs> és una senyal. Ricky, és una senyal. És la senyal. no la, la. Uh, guai. El tema Com... és això, és la llum, que, que a través de la finestra ens canviarà. Sí, si algú es, si ho hauríem de gravar de dia, amb aquesta llum. És que aquesta llum Fixa't quina llum és. Mm. Vull dir, és llum amb sol, ja és difu... Ja és... pues hem d'agafar una hora del dia que no canvi massa. Té, si ens canvia la direcció de la llum, que és el que farà, és tapar-ho. Tapar això només, veus? portar cartró, vale, doncs te'n doncs saps tot el cartró? Tinc el cartró Vilanova, l'he de pujar. I tapar, tapar-ho tot i posar els tres focus com a molt. Aquesta és molt guai, mira. Sí, saps què passa? Que l'altre donava un aspecte massa nou. Donava, donava un aspecte molt... No, i molt, eh, imparci no? i molt imparcial. Eren quatre parets blanques i no hi ha més. I paret no blanca per la llum encara és pitjor. No, va, aquest xic ho semblava, perquè tenies bueno, perquè aquest, un... el teu de... perquè ho és de veritat. Vilamar, la em pots sortir per allà. Aquí sí que hi ha ara supermaca. Eh? un punt de sota, no? No, realment, és molt sí. maca l'il·luminació que hi ha ara. Eh? És una marca d'il·luminació, però perquè ve la llum d'allà ja. i perquè avui, està, avui fa núvol i sembla un, i fa com, un fa, el núvol fa com de filtre, vull dir, avui tenim sort també. Però clar, s'hauria de tapar, De tota manera artificial. posar el foco cap amunt i, i mirant cap a dalt, i ja ho tenim també. No serà la mateixa llum, eh? Ni de conya. No, i, és el que diu en Jordi, li donem més un toc de sota, teatre. Que la brutal d'allà seria eh, l'escala aquella xula, la noble de, de Vilanova, Quina? La, la noble, la de pujada i baixada. Mm. Si tingués continuïtat després, en lloc d'anar-se'n als lavabos com se'n va, Mm. Sí, sí, que hi hagués un clar. punt de que es baixés seria i que seria com si arribés... Bueno, seria molt bo. Sí. al sòtan, no saps? Bueno, podem utilitzar les, les, les escales, això és veritat, podem utilitzar, és a dir, quan ell vagi fins allà, i marxa per tota la porta aquesta, podem tallar aquí, agafar la porta del backstage, del backstage real de Vilanova i fer com està sortint per les escales, això sí que ho podem fer podem fer i de fons és molt negre, això es pot fer. Sí, no m'agrada molt, eh? Mira, sí, sí, realment és... I, pa, I pengem també la direcció d'art, guai, eh, aquí? Sí o no? Cuidado, eh? Ai, ai, que acabarà eh, tot ara. La, les cadenes tenen la Aquestes són les cadenes que aguantaven la viga i ara farà tot. Guai, guai, guai. Eh, una mort podria ser un tio penjat. Hòstia, sí, el paret d'aquesta està... Llavors, mano, aparta't del plan. Aparta't del... O sigui, surt, ves cap allà i ara, a, a, per aquí entra, entra per aquí, just per aquí. Entro per aquí, allà, cap a tu. No, no, des de... Pues, comença a tallar la sombra i entra, ara entra. Ah, això ho he vist abans, sí. Entra, entra. Mira, mira, ja veuràs, fe, tens zoom? Pida'm la cara, sí, això ho he vist abans. Ah, El que volíem fer al principi a Vilanova es pot fer aquí, mira. Yeah. Bueno, ah. puta mare. Vale, pues adjudicado este sitio, ¿no? Sí, Jordi, moltes gràcies, eh? Has, has fet, has no, fet no. pujar punts a la direcció de... <laughs> Bueno, va. Pues res, tu, moltes gràcies. Eh, ens veiem, parlem. Si hi ha qualsevol cosa i necessiteu algun dia venir, mirar-vos-ho i tot això, truqueu-me. Si vols, jo us deixo... Sí, potser que venim a provar algun foc un dia. Merci, tio. Merci per tot, eh, Jordi. Gràcies, guapo. Adéu.